Jani bintuni Mashiach Yesu Musungili Tirineti Tokeshe mitima Mashima kole Yesu Kole Krishna. soldats du Seigneur, levez-vous, car le combat est rude devant. Tenez l'épée de l'Esprit et votre force, c'est la prière. Mettez-vous à genoux, priez et revêtez-vous du Saint-Esprit. Avec cette force, vous serez sauvés. Suivez, suivez Jésus seul, c'est lui le Seigneur sur cette terre. Sa force est au-dessus c'est au-dessus de toutes les forces. Et suivons-le. Nous le, si nous le suivons, nous aurons la victoire. Amen. Suivons, obéissons au Seigneur, Seigneur des Seigneurs, notre roi. Donnons nos cœurs et tout notre être au Seigneur. Chantez pour le glorifier et allez de l'avant avec courage. Bientôt, nous irons à la rencontre du Seigneur. Il vient, prendre, il vient nous prendre parce que nous, avons vaincu. Et nous irons voir sa gloire. Alléluia, Alléluia. En Jésus, nous avons la victoire. Amen. Masoda manzambi tuameu Evita yampasie kutu Sabara kia pepe simile Bakangolo zedobulu sambulu Ufuka ma La la la, mama wafumu azifu mutii você. sweet me.